kubanga waliwo okutya okutuukira ddala nga tutuuse wali ebungereza bwe baatuuka ne bagamba mumanyi covid tagenda kuvaawo tulina okufuna engeri gye tubeerawo naye n'olwensonga eyo tusazeewo tuggalewo tewajja kujja kiseera myaka kumi maaso awo nga tewali muntu alwala covid oba nga tewali muntu afa covid bajja kubeerayo naye tunasigala tuli baggala emyaka kumi bagamba vaccines vaccines tetulina bukakafu nti zinajja nemyezi omukaaga masawo kubanga waliwo amawanga agamu gasasulira vaccine naye nga teganafuna ate ngago gasasula ddako ne kati fe kyejje tusasule kati kati tukyali mu lunyiriri tukyali mabega walayini okulinda vaccine ate tugamba abaana tebajja kuddayo ku ssomero okutuusa nga bagemeseza abasomesa ate bakitaddemu n'abaana ah, tetujja kusumula bulungi okutuusa nga kati vaccines si fe tuzikola abazikola dimandi eri waggulu nnyo abazikola bakola ntono kakati mbuuza watyanga azizza oluvannyuma emyezi munaana tunasigala nga tuli wano mumuggalo tetumanyi oba tuguddewo oba tugaddewo tulinda vaccines tulinda kyate nga sife tuzikola kati awo weŋŋambira nti gavumenti erina okutegeera nti ebintu ebitta bannauganda si covid yekka actually covid tali omu ku bintu kumi ebisinga okutta bannauganda tali omu kubyo kati wotunuulira waliwo gye bayita uganda health demographic survey yakolebwa usaid ngetunulira endwadde ezisinga okutta bannayuganda bwotunulira namba z'endwadde ezo ze baateekamu ate nga kati zigenda zeeyongera olw'omuggalo covid tali omukuzo newankubadde ofcourse nga yajja luvannyuma naye ng'ate tali omukuzo kubanga otunulira abantu covid basse mwaka ogumu n'ekitundu n'otunula waliwo endwadde ezimu ngaabo bafa mu mwezi gumu covid basse mu mwaka ogumu n'ekitundu bali bafa mu mwezi gumu malaria malnutrition okay. malnutrition so kakati nolwensonga hmm. malnutrition hmm. okuzaala abaana ah, ah, kati ate beyongera mu muggalo kati bagenda ne muasatu padde olw'omuggalo okusinzira ku statisticsatisticalkakatino eh, eh, ah, juzi waaliwo ripoota eyafulumye eyagambye nti mu mwezi gumu abaana bibiri mu nkaaga bafudde lockdown one month sorry one week si mwezi gumu wiiki emu nsonyiwa wiiki emu abaana bibiri mu nkaaga bafudde olwaki eh, nga bazaalibwakati eh, eh, nga maliriza mm. ensonga eno twagala ministry eyobyobulamu ebeere ministry eyebyobulamu so si ministry ya covid twetaaga ministry of health not ministry of covid twagala okutunulakale kamaliraawo kasita ogenda mugonde ah, tubeere nomubaka wekyanamukaaka ah, honorable engineer sebamala ah, tubeera ne pastor cabrata joseph unesimba kuba president okulonda okwakaggwa ngagala byabufuzi omulamwa batademu enaku ana mu bbiri kyekiddako kabuleta amaze bituula ebyo bye katumayo tuulire rcc rcc agambye tetulina minisitule ebyabulamu tulina minisitule ya covid ne minisitule wa covid ye kabuleta naye ensoma zonna ziwulidde rcc um, endaba eyo ebintu mukulu wange ono uh, pasta ndoza site ya pasta ndoza yinzo mukorero no <laughs> pasta tabuleta of course buli muntu tugamba ali entitled to his opinion na ye tuina challenge mu gwanga nti buli analyst yeeyita professional mu profession etali ye enkya nja kuzuukukaana onkola research nkugambe nti zino zikira disease Kad most, mo, uh, most common malaria, diseases in Uganda, typhoid, mm. AIDS, nendala, nendala. Kati gwe n'osinzira okwo n'ogamba kakati zino zenkulu, COVID si enkulu. Naye World Health Organization, ekitongole ekikwasaganya eh, ebyobulamu mu nsi yonna kivuddeyo mukulumeti ne kikugamba nti this is a world, this is a global pandemic. Kati global pandemic kyeki. Global pandemic kitegeeza obulwadde obuli infectious. Bwe mba ndi wano nyinza okwogera naawe n'obufuna. Bwe mba sitaddeko kakoka uh, mask oba weba nga tewaliwo social distance. That's a global pandemic. It is infectious. Malaria oyinza okweprotectinga bw'oba nga oli immunized one bobanga webaka wansi wakatimba kensiri nebirala nebirala naye twogera about an infectious disease obulwadde obuyinza okukwata ekyalo kyonna we muba nga temufuddeeyo kyekibufuula global pandemic era kyekibufuula ekyobulabe nze nyinza nze sijjukira ddi lwenalwala malaria sijjukira nyinza okugidootiira naye korona nabadde deputy rasise kawenze nankwata mu september nankwata naye ngaamu very careful person ne nankwata akute ne badoctor covid covid mm. akute badoctor covid asse badoctor naye malaria ayinza okutta badoctor naye bamanyi okumwewala so n'olwensonga eyo mukama wange ono pasita bwayogera bwatyo olwa politics saagala to divulge oba tuddeo vintu okukola gundi analysis eyo kuba nyinza obutategekerwa bulungi naye si mutuufu si mukugu ffe badokita ono si political science bino bintu bya science bya really bya badokita abakugu si political science nti ogenda kusoma ebitabo ofune phdno olina combination zokola okuva mbuto pcm pm e n'olyoka obeera omusawo oba n'olyoka okola medicine n'ebirala kati omuntu akoze heg history economics geography and literature nga nze gwe nakola tosobola kuŋŋamba nti nyinza okujja wano nenkugamba nti kakati malaria kyekikulu ennyo kituufu atta naye tali mu kiti kyakino so n'olwensonga eyo nze kyensaba bannayuganda naddala bannakampala politics waali era omuntu ayinza okutuula wano n'ayogera okusinziira ku mbeera gy'alabamu oba ekifaananyi kyalabiramu gavumenti eyo kati aba ayogera mu gadibenga lye aba ayogera kulaga bukyafu na bukyayi nakulaga bunafu naye singa yabadde mu gavumenti ng'amanyi amazima gennyini agagenda mu maaso tasobola kuyimirirawo n'akugamba nti kino tuyinza okisaagiramu so bannayuganda obulwadde buno buli infectious abakugu tebatugambye obulwadde buno buli buli deadire owulidde buli deadire era buli deadire owulidde era bwe tutaba careful bwe bulwadde bwe bulwadde obuyinza okusaanyawo ensi amawanga getumanyi nti ga super power ara sisi tubadde ku tumazeko enakwana mu ebiri zikute tutya e, ekibugo kikute otya gwe nga rcc olumayogera huseni hood ah, owekitiibwa nze nkola mirimu gyange era naweebwa omukisa nga representative wa president okuba nti nze kyapasonwa covid-19 task force era nga ba rcc waba rdc abalala mu ggwanga lwansonga kirimu security element tuli ba chairpersons aba security committees kati tujiramu umbrella eyo tutaasa tutya eggwanga kubanga okuimplementinga oba okuteekesa mu nkola ebiragiro bya president ne sops byetaagamu some level of enforcement si kye kintu kyogenda okugamba nti genda ogula akatimba k'ensiri naye twogera ku kintu nti ogenda kutambula osaasanya obulwadde kati it becomes a security threat kati kyetaagamu security element kyetaagamu okulaba nti some level of enforcement is required kyovala tukiyingiramu naye kati bwe tuvudde mu nnaku ana mu bbiri nga tetuvudde mu nnaku zino ana mu bbiri nti kubanga obulwadde buweddewo naye presidenti n'abakugu batunuulire ne bagamba ekonomi eyinza okugwa batunuulire nti naye abantu baffe bonna bonna tetusobola baliisa kati netugamba ok ekyomukisa nti obulwadde bukendeddemukko katono kati katugume tulilakisingeko omuki omuggalo naye si nti obulwadde bukoze ki buweddewo so kitegeeza ki kitegeeza nti buli muntu yenna tulina individual responsibility ey'okwewala obutafuna obulwadde buno lwansonga gavumenti ogwayo egukoze sensitization ekoleddwa regularly regular updates president minister wa health nebitongole bila nababaka ba parliament abali soba abamanye ekigenda maso abatali biased bavuddeyo ne batubulira amazima no opposition atali biased naye bavuddeyo nagamba banayo obulwadde bukola ki butta kakati kyolina okukola kagundi kamasiki tokajjaako weewale enkuŋŋaana ennyingi gezaako okulaba nti okola ki osantizinga wadde tuzze mu some level of normalcy tetwerimba kubanga variant ezigenda twogera ku bulwadde obumunyu tetinga ne bukyuka ne bubeera bukambwe n'ofuna variant eya isit indian variant kati deuta variant zitlambuda zikyajja batugamba ziri over 36 variants kakati oyinza okubanga owonye indian variant deuta naye kukuba nga ate gwe obulamu bwo oba omusaayi gwe munafu oba si munafu naye guli mu nkola eya nga bukakukwata ogenderawo naye gwe nobeera lake nti ate gwe kayinza okukwata nekatakutwala so kakati awo bona okwegendereza bwoba tonabakukafuna teweeyibaala lwansonga variant endala eyinza okujja ate nekola ki nekutwala ekibuga kiri kitya usenwood ekibuga ekibuga kampala mm. kigenda kisetolinga kubanga abantu baffe bambi badde tebali bulungi mu byenfuna nga bwekimanyi kakati saawa zino buli muntu agamba oba kino nkikoze oba sikikoze ŋenda kuggula hmm. owulidde kati naffe tubeera ebit challenged youare oh, between a rock and a hard place kikuubo agulwewo okusinza ku directive number th president yaesebo wekitiibwa hmm. uh, kampala abantualiatya mumikono gyo kampala kati ali bulungi ali bulungiko ali bulungi ko lwa nsonga abantu baffe abamu uh, balinga ate abalowooza nti ekirwadde kivuddewo kati emirimu bazze ku normalse ng'ate eyo tetunatuukayo nga bwe baali mm. akeds twabagambye balina okutuukiriza directives ez'enjawulo tulina akeds nga amakubo agalimu bagakyusa bateekamu amaduuka ma, kolide zirimu baziteekamu kiosks baateekawo mobile money obuduka obutonotono obutonotono munkuubo munkuubo edduuka lye rino waliwo veranda veranda ate olubalaza nalo ne baluteeka ne balifuula edduuka kati edduuka ne liva eno li extendinga paka muki mu makubo kakati ebyo byonna twagambye nti temporary structures zonna eziri mu akedi eziri mu kikuubo oba mu business center yonna oyine building uh, uh, business building zonna zirina okuggibwawo bwe ziba nga tezinaggibwawo tetugenda bakiryalinga oba wa certificate of, of compliance tulina tiimu e, e, ekulembeddwamudirector public health alina tiimu ye era be basindika tiimu ne bakakasa nti bano batuukiriza ebisaanyizo balina cctv cameras balina washing facilities balinacctv camera eh. zikola kikucovid yeah. anti kakati bikwatagana yeah. in the sense buli buli arcade mm -hmm. erina okubeera ne gwe tuyita compliance officer covid-19 compliance officer omuntu agenda okwetegereza ki ekigenda mu maaso mu arcade eni kati bw'oteekao cctv camera ayina ka strong room katuulamu n'ategeera nti wano wali omugotteko n'agenda n'enforcinga oba n'alatinga security nejja nemuyambako ze zimu ku directives oba conditions ezaatekebwawo akendisa okuggulwa kakati dokitokero ne tiimu ye batandise omulimu ogwo era waliwo akeds ezituukirizaako ebisaanyizo era zigguddwa naye waliwo ezo ezigguddwa forcefuly tebafunye certificate of compliance ne bagenda mu maaso ne bakola ki ne baggula abo tiimu yaffe bwe naatuukayo n'ekizuula nti tebalina bisaanyizo bagenda giggala kubanga kakati tuvuddemu bino ebyokulowooza kituufu abantu bali bulungi kituufu naye ate we are between saving life and making money byonna byetagisibwa but which one comes first bwe bulamu so tujja kulwana tutaase ku bulamu tetufuddeeyo fe abamu baba tuyita babi naye bwe mba nga ntaasiza obulamu bwa medi oba obwa pasita pasita waffe ono kabuleeta ngenda kubeera musanyufu owulidde okusinga ogamba nti kakati erc si mulungi tazze nze ekyo tekinyamba nze njagala banzije mu kampala naye ngaomulimu gwange nkozeki ngukoze lwansonga ngenda kutaasa obulamu bwabantu bangi so nolwensonga eyo nekikuubo ogenda mukikuubo kikuubo yalinga dubayi wa uganda otuuka mukikuubo tolina woyita tolina woyita oyitakwona akusindika noona akusindika lwaki tulina ba street venders tulina ba roadside vendors tulina extended shops abatundira ku balaza n'ebirala kakati ezo extensions eziteekeddwawo nazo zirina okolaki okuvaawo such that ekikuubo kisigala kikuubo ekikuubo kirina okubeeramu space kirina okubeeramu natural light ah, ngaempewo eyitamu bulungi n'ebirala byebiyinza okutaasa ku bantu baffe okuuma obulamu naye kati ebyo ate bwobyogera ng'omuntu agamba naye nammwe abantu enjala ebaluma mubaleke bakole kituufu ekyo tukimanyi naye tubaleke bafe kubanga ajjafuna akalwadde akasiiga abantu bonna bonna ogenda okukola booti ng'eggwanga lyonna ate tuzzeeyo mu lockdown so n'olwensonga eyo byetugenda okukola byetugenda okukola kyempitant our actions and inactions ze zigenda otusalirawo oba tugenda mu third wave oba tugenda mu muggalo omulala anti third wave anti kati owekitiibwa nkugambye nti covid-19 its airborne transmission mm -hmm. eri infectious nituli musawo tugenda mukisawo anti kati naffe abasawo batusensitizinga batubuulira ye abadde amenyawo nti buno tebuli dangeros nga ah, malaria wabadde agamba kati ekyo kyanjawulo obulibusingaate ah, malaria tali infectious naye eglobal eh, pandemic lwaki uh, world health organization teyadiclaringa malaria nti it is infectious therefore its a global pandemic naye world health organization ekimanyi nti malaria atta abantu kati kino ekijja kyoyinza okwogera nenyumira ali nange nekinkwata tosobola kigeregeranya ne siriimu oba ne malaria kubanga ebyo oyinza okwekuuma nobyavoiding so nolwensonga ebyo third wave ekigireeta kyekiriwa kwekulaba be bantu okugenda mu maaso nga beesiiga obulwadde ne bumutatinga netufunamu variantie endala nga bwowulira nti obadde ota nejja nga nkambwe bwe tuba tutambulidde ku biragiro bya president ne sops tuyinza okusigala ku second wave ne tukoma on surviving america uk wengatwali kibuga enkolaganayo y'abasuubuzi ne balandirod eryetya obayambye otya obasaba sente z'amazzi obasaba renti hood ayambye atya abasuubuzi nfunyeko wano kamessage jo okosa jjo twabadde ne meeting ne ba landlords mukulu kirumira ne tiimu ye yonna ba ham ne bayanga bonna wali president's office era ne batusuubiza nti ensonga ya rent bagenda kukwatagana ne batenansi baabwe era bagenda basonyiwa leero leero leero ham mukasa ampeereza kamessage ngaapiininze notice ku kizimbe kye n'agamba nti omwezi gwa julayi abapangisa ago basonyire naye ogwomunaana bagusasule nga tano nakyo kyongereko anti kakati nzekatigati gotunulira negativity yokanzebagena okusasula enkya bazikoze ddi nedda katikati nze sewojafuna omukisa gwo bagusasule nga ttaano n'abasaba ogw'omunaana bagusasule nga ttaano enkya enkya olubasikozeddi anti katikatugende mpolampolaanti bwe buzibu katayagala kati kati kisebo kimale eyo <laughs> ah, zayogera kakati <laughs> mukadde wange eh, fenafena twapangisako fenafena tulibapangisa eh, owulidde naye landlord bwakugamba nti enkya njagala sente zaetubenetwogera olwemuwanga atuuse wano naye bane bawanyisiganya ne hudu balina ebyaamtude salaamu hudu ngatagala giddamu agajangu mwenaremu sebwe enyini tumazeko nakwana mu bbiri nakwana mu bbiri ziweddeko batadde zalkodana ne batutamu batutaddemu atwala ekibuga omuwulidde pasita kabuleta omuwulidde naye ndabayo ebintu naye muwulidde hmm. nate kyasinze okusanyusa abantu hmm. kutaba booda kuba nti no basobola okuteekako abantu pozi nate nsaba abantu abaana ba booda n'abasaabaze masiki tebazeerabira kubanga kyekimu ku byasanyusiza abantu okusinga ekintu ekirala kyonna hmm. naye kati ffe eh? ate tukitunulire mu ngeri yanjawulo batutadde ennaku ana mubiri ziweddeko ebintu bizibu abantu bye baali bagenda okusanga twabibabuulira abantu babaggala tebaitegese e, amabanja ga renti amabanja g'ebintu byabwe wetubadde mumuggalo tubadde tulwanagana ne damuregi ku konteina zebali mukukyajinga ezengoye zebali mukukyajinga mu kiro tuvudde mu lockdown ngaera ekyo tekinaba kukyuka era bakomyewo nga kontaina yasasulanga milioni kikumi muensanvu kikumi muataano ebikubisatu mu abasuubuzi abo webatandikidde abengoye webatandikidde fe ate mu palamenti tutandikidde kukuba nti omugalo tuguvaamu naye sente za covid zonna zabbibwa ezisinga si zonna naye ezisinga zabbibwa era mu ripooti ez'enjawulo ezivudde mu bukiiko obw'enjawulo ziraga nti ku butabalika obutaano owa obwabaweebwa kumpi kutaano obwabaweebwa okulwanisa ekirwadde kino kumpi obuwumbi nga bisatu tebulabikako n'obumu bwe balaga nti nno ddala ddala ebintu babigula tebinnatuuka ne pikapu ezatuuse ate zeetaaga omusolo kwegamba nekirabika nti no mu budde bwonna bwonna bwonna bwe tubadde mu budde bw'omuggalo abantu bano tebalina kye bayize tutunuulidde okuba nti abantu abaana baffe ebigezo byakomyewo ntwala omukisa guno kwebaza muganda wange webayita andrew kasujja andrew kasujja munvubuka muto tikikyawa primary gwe natumye ambuulire abaana baffe aba primary bakola batya mukyanamukaaka era yandeetedde ripooti yenja okuyitiramu emumaaso awo ngaabaana kumpi lukumi mukikumi nokusoba mukaaga mu kaaga mu bataano be batudde p 7 netu inde somero limu elia primary mchesiga jiri kwa gugwe katituna masomero asatu ene chana mukaka elimu government elisa eliamba yambako ya senti mugaga amadarabi tutega yambako nekati abano lukui moru kalu abano lukumi nukusoba bagenda mu primary ruda wa bagenda kusomera wa secondary secondary mosinia e, mm. tucha tuvude mu mugalo nga gavumenti kati engeri gyetuli enyo okuja covid-19 abaana abatudde ekyesiga bali abaana binamwana mu basatu abatudde p7 naye essomero erimu e, mugombola namba naye essomero limu lyokka lyerya secondary ate liri lwaggule ye boda ya bukoto central nekyotera liri eri omwana alina okutambula mairo nga 25 genda ku somero n'okuvaayo buli lunaku awo ah, wetuviiridde mu lockdown abazadde emirimu gyebakolanga giserebye eyalina sente ezimu aziridde abasobola okusimba abamu tebalina bigimusa twasuubira nti mu budde buno twandibadde twetegeka nti abantu baweebwa ensigo e, gundi wezijjira um, enkuba wejjira basimbe nti lockdown ejja wetuukira waleme kubeerawo ebbula lya mmere ekyo gavumenti tekikoze kyekoze ate esaze ebudget ya agriculture by 40 yandisaze budget z'abalala naye ate ya ministry ya agriculture ate yo nesooka negireka negamba abanuka ah, basimbe emmere nadizanianiani bajeti zabwe tuzireke kati bo kubanga bo pandemic bwejja ate bo bajja tutaasa yandibadde nga kati mu budde buno nkambwe ennyo ku buli muntu oyafuna sente zaki za covid ku buwumbi enkumi nnya mu olusanvu yandibadde nkambwe ennyo ngeri mukunonyereza bani abalya sente zabalwadde wetuviridde mumugalo ngaetandisa otulaga nti aa bano bazirya bano tebazirya gundi mukyalatwine zino lwaki tezatuuka ambulensi zino lwaki abembaale bazewakana ere awo singa tulaba gavumenti etufaako era otwagaliza yandibadde ewuliriza omulanga oredde omulanga gwabasuubuzi gwemisolo yandibadde nga kati eguwuliriza era nga tugulabako twabagamba nti bwetukola statistics nzijukaluwa era twali twogera nga tugamba nti ne bwekiba kyetagisa nti abalwadde ba pressure sukaali abalwadde ba sicosels n'abalala tubawe mask nga ziri mu square bo tubeere nga tetubasemberere era nga tuba isolatinga fenga abantu naye abavubuka batuwe statistics bameka abafudde obulwadde buno bameka abafudde obulwadde buno era bwe baba nga si bangi abafudde tusobola obatestinga abo abalamu ne badda ku ssomero kyali akyetegeeza mm. era gavumenti ya france yali etuyambye nga etuwaddeeko ku bintu ebisobola okukebera twanibadde tugamba nti aa tukebedde aba sf bonna ne baddayo abaana kati bali mu myaka ebiri tebaddanga kusomera aba s3 basomayo taamu emu baba bagimalirizaawo ate ne babakola ki ne babagawo kati kitegeeza nti tetulina s4 ate tetulina ne s3 abaana basigaddemu bagendagenda mu maaso pulaani kyeriwaawo wakati tumaze ennaku ana mu bbiri minist of education ngaera tenaba kuvaayo na pulaani nti bwe banaddamu ku lunaku bweru tujjapresident wajja nagamba nti nage alinze vaccini tetumanyi ddi vaccini wezigenda kujja zigweyo nyamukulu kabuleta bwe yagambye so tusobola kyebakako nnyo naye tusobola okugamba nti no engeri yekiri nti abavubuka tebalwala nnyo katubatesi nga abakyali abalamu tusooke tubeobagende ku ssomero tuteekeombeetyanze ezokuba nti no tubatestinga buli wiiki bbiri babere nga basobola okusoma tosobola kuteekawo dikrii n'ogamba nti akati ah, abaana tebajjakusoma mpaka bonna bwe baligemebwa naye nga tomanyi naawe ddi lwogenda kufuna vaccini zonna towadde timeline so ekyo nakyo yabadde anomaly ekizibu ekirala e, abantu kyebasinza okusanga buli muntu mu mulimo gwe anyigiriziddwa oba takisi anyigiriziddwa kati babagamba batuule mu haafu naye kati abahaafu abatuddemu abantu hafu abatudde mu taxi n'abantu abatudde mu muziki abagenzi okusaala nga beewadde amabanga ani yandibadde asooka kubanga imaamu abeera eri bundi mwewa amabanga nemusaala faatha abeera eri nemwewa amabanga nemusaala e-, e-, misa neggwa hmm. naye tuli mu taxi abantu buli kumutto babiri babiri naye ffe ogamba mwe abamagundi abamasinzizo mugira mulindako mugira mulindako nakwana mu bbiri ziwedde abantu nagamba luli babeera ne stress buli muntu alina engeri stress we gyangwe abamu bagenda mu mazina abalala balina obusimu bwebakuba nebagenda mubaagalwa abalala bagenda nebazanya ku mizannyo abalala bewa mukama nebasula mu night prayer nebagendako mu chachi nebagendako mu mizikiti emitima gyabwe negikakkana pressure yamaanyi abantu balina amabanja balina enjali baluma nebiraanti engeri gyekindi katonda waalilwaki ogamba waba katonda buli wamu waali lwaki nkubuuza lwaki ate bali obata abatuula ababiri ku mutto gwa takisi ate n'ogaana ono abazuula omweno omweri mu ekereziya ekyo tetwakitedi nakwana mu bbiri naye ekereziya n'amasinzizo amalala masibe nnaku nkaga ye yabongedde nnaku nkaga traffic jam mu kibuga ngena nenjogera n'abantu bano nebuuza ddala oba tebayiga kintu nakimu era tebajjukira kintu nakimu bonna batambudde mu bibuga ebyenjawulo olutuuse mu tawuni ekisooka okwaniriza ekiraga nti no ddala ddala omugalo gwavuddewo traffic jam ne mu budde wennaku anamu ebbiri kibadde kibagana kyokulowooza ne bagamba nti aa ah, ah, bwetuba nga obudde butuuse zetuyita pik hours nti ziweze saawa 11mu kampala road yenna abeere nga afulumya bufulumya okyegala kyentegeeza kampala road yenna abeere nga afulumya ngeziyingira ziyingirira ku buganda road nga ziveeri nezingirira ku buganda road tezigamba road yo zonna zonna zifulumye bonabona bwoba oyagala kusopinga ku kampala road jangu weetoloole opakinge ku kampala road weeyongereyo bweyongezi obategedde ebeere nga cycle junctions tuzisaleku tubeere nga tugamba nti mubudde muno eno junction efa lwaki kubanga eyingiza traffic eyingira wakati wa traffic wa wenguudo endala nezikola jamu bino ebyo ebintu byetulowooza nti munakwanamu ebbiri omuntu aba abirowoozezza oba mu mwaka omulambo omuntu aba abirowoozezza naye omuntu omuntu olwo ne bainginiya ne babagamba bagende waka beebake mm-hmm. okyekala kyendegeeza kubanga obabanga byobulamu badde bakola ebyabwe abalala babadde bakola ki okudesigninga traffic okukola traffic design tekyetagisa kubeera kumi mu rumu muyinza n'okubeera abasatu nga mwewate social distancing ekyo nekiggwa mwesika ya chendegeza nemuko la kumpapula nemuko la kubirala so tuwa ngela kuna kwa anamu bili zetufudemu nga uli muntu abe musubuzi abele teacher abe mumbera yonna jolimu obele muzadde obele mwana asoma abana bakuze abana bafunye embuto tetuna bakuulirayo government cheyogera kontino ko mukumugalo guno ntiye tufunye abana b'embuto enkumi ssatu okyeka kyendegeeza era bwetuti bwetupulaninga okubakola ki okutambuza embeera eyo tuli awo tuvudde mu muggalo abaana bonna bakomyewo alina obulwadde n'atalina bulwadde gwe bakebedde ne gwetuba baatakebedde kubanga kyali kyangu kugamba abantu nti bannange antigen test weziri rapid test ezo weziribaita antigen test timugende kugunda ti buli muntu afune certificate gyebamutestingidde ajje mu kibuga ng'alina test ng'ali negativu nabadde ngenda wano mu bikujjuko byakabaka ekyagala kyentegereza nayimiridde emasaka emasaka ku ddwaliro masaka regional refer hospital bwenatuuseewo bwe nti nembaga babananjaga agenda mu bikujjuko nti ye kale yingira wali bantestingidde eddakiika na mu ttaano eddakiika actuala asatu omuti omwami bamwita roja natekamu nakosaati gyentesiti kabeera nga kapreginance test oba kamalaria test nakebera ekyo nekikwanaama a ah, oli negative tambula okoleki ogenda obeerewo wewa badde tebatukkirizaawo eri olwokwagala kabaka wange nasigala emotoka yange nga mpuliriza naye nga wendi oba kisegala kyentegeeza so e, lwaki nkugamba ebintu bino gavumenti mu nnaku zinaana mu ebbiri byebigambo bino bitwogera tebiwulira olwajja kuddamu ekulwa gavumenti mm-hmm. ava mu constitutive habulo era ekiiko zijaabiri ezakaita ku ssaawa e-, ebbiri ezakamuzikaali ali akatwegattako tulina past esima kubwawakwa president joseph cabulator nanewa rcc wa kampala mwami paul musen tebeera nomubaka mwanga kivumbi omubaka semaya atadde omuzindaalo okwasiza mwanga kivumbi okusookera ddala njozayoza mwami cabulator ono hmm. okwewaayo eyesuulayo n'agenda mu lwokaano kigambo si kingi bangi balina obusobozi obw'enjawulo naye abatuna ku lusozi ne bagala n'aluwalampa tibaba bangi buli omu agaga nti wanyo waawo ebisijja bikola ki bisobola n'olwekyo omuntu avaayo n'agezamusajja talumbikaoyomusajja avaayo n'avuganya omusisinkana omusikako omukono n'enkola yakke olwekyo kulika yo mu lwokaano kubanga ebimu lwakuba politics waffe mm. agenza akyuka natunulira nnyo ngaasoma ebyenfuna mm. nayagala nnyo manifesito ye eh, nagisoma nnyo era nyinza omubuulira bingi byeyawandiika yalina endowooza nyingi nnyo ku byenfuna naye politics waffe wana ngegyabeera mu tiyagaasi tetuba mu katale ka birowoozo kubanga ekimu eggwanga we limulisiza mu birowoozo kyekiseera kyokwesimbawo mm. omuzungu yagamba yali mu china nti democracy is like a garden of roses democracy ebanga ebimuli bya roosi byonna obireka nebimulisa nebitinta mm. ayagala ekya red nayagala ekya yero n'atwala mm. naye wano biba bitandika okumulisa ngaofuuyira tufodi bano nga bafuuyira tufodi nga bikala tugenda bano mugenda mu kampeni basitokinga bukebe bwato ddt namuwalotosala kati n'abandi badde baleeta ebirowoozo nga kabuleta bubuuza abantu kabuleta ayogera ku nsonga kyabamanyisi bangi kubanga bano bakafuira ddt batambulanga ne bukaani nga bujjudde ngaonvuddewo medi ebiseera ebyessanyu n'ebyenaku omuzungu agamba bikutegeeza omuntu bwafaanana oba yaga kutegeera haji ono mwange yinza okuteekawo olusinya lwomukyeraawo yinza okumulabanoga nti sajja ono simanyi oba bulijjo naye nyama agirwanira <laughs> nga asanyuse oba bwomusanga munaku oyinza omugaa nesimanyinanyo kizibu kiba mumedi bwati bwafaana lwekyo obukulembeze kolite yaabwo tobulabira ku ku kingi kyebuyina naye mu kiseera ekyakazigizigi kikutegeeza obukulembeze bwe mulina bukufaanana kati tulina bano <laughs> eh, naba tufuga mu uganda era kati e, zebabuni eziwali karuma zirinya omuti ate buli lwolinya omuti waggulu ngaolinga babuni eyo gyekoma okulaga obuki obuleere bwalo nolwekyo oluusi be mujja kuno mwegendereze muba mulinnya muti fe tulaba buki bwereere bwammwe kati ensi zonna buno bulwadde fasobwe bwe twajjana twakozesa chinese model gye wali butuuse global gye bagezaako okukola what did china do ewuham e, e, gye twajja bino ebye sop ne lockdown netugamba nti era models mu lockdown zikola ki nezimanyibwa nabiki byewaayo ne china olwagenda mu lockdown yateeka sente mu kunoonya okufuna virus eh, vaccine mm. not just lockdown mm. yateeka sente n'abakugu n'obwongo negamba nti nga tusibyewo ebbanga lino katuveemu nga tufunye eki vaccine era n'ensi zonna ezaali zitannagifuna kuko obulwadde bwali bupya ezaggwadda olwakola lockdown because lockdown kuziyiza speed n'ogikwatamu tokajeewo kakawuka kasigalawo kakati wane ewaffe twaitetwetaagana kuyiiyanyo naga bali babakoze eddagala ffe tusobola tutya oddifuna good enough ne cost tugimanyi baga buli doozi 10 dollars okugema buli muki buli mutuuze nga n'olwekyo tunabutunuzi tubadde ne budget es biri twalina eri yali supplementary n'ey'omwaka guno twagikola tuli mu budget netugaa nti naye tunakola kati lockdown yonna yandibadde tuwa ebintu ebi okendeeza supiidi nga bolongoosa ebituritinga abantu kati naku zino nga boogema actually kati emphasis mu lockdown kola ki gema bumala okugema gulawo era enaku zino nze kati onosobola omusemberera nga sitaddeko masiki mm. because indisua yalina doozi meka bbiri yeah. era tusobose nga ndisiwa wano buli omuti alina ddoozi ebbiri eh, masiki sanditer naye simanyi abamu bano bano banabalala bakatisi bano simanyi bulungi bayinza kubabatuteekamu olwa social media eh. <laughs> ne batalinyayo kakati era ensi kati olaba biden ngaayogera naye abantu netataddeeko masiki kubanga abantu balina bonna abantu bazze mu bisaawe by'omupiira nabiki kubanga ensi ezo bazigemye kakati ffe tuli ku approach yaffe nadde ngamba bannange nga tuli mu shadow cabinet hmm. nenjituuma masha allah egood willing approach hmm. tikatulabe mukama katonda bana bayagadde masha allah <laughs> katugulewo nga ngakkiriza tetukole ki katugule binabyonna byetwogera we can speak volumes naye kati kiri certain tujja kufuna third wave obuzibu buliwa obuzibu webuvuddentitogemye sayansi ono talimba benjogera wano eddoboozi lifuluma nze mbeera mu rediyo nooteekaku kolite ya rediyo ekolite bweraba otekako cbs otegeera nga tunawuliriza nayogera otegeera nti oyataddeko ki cbs tesaala kabuleti ono yali anyonyola ku byomupiira n'ebirala nga omanyira ddala ti ono gwempuliriza ebyabimanyi nehudu kyagambye omulimu eh. wa besamani united <laughs> n'ebyofuzisi tewali tewali somero gye babisomesa omanyi ono rcc yatandise agamba amanyidde mbyamizanyo eh. ate nange akati amanyinga pasita nagenda okumaliza ano kakagwe purezidenti wange kubanga <laughs> agenda asentula mpolampola kati zensirise kati buli omwana ko gye yatandikira eh. naffe fena tuna media aliwano yatandikira mu katemba eh. kati si yespiika wawano eh. kati ngonga nti gwe media nkumanyi mu theatre kwega akasobeza museveni yasomawa atufuze gino emyaka ate lwaki alina diguli meka ebirasinjabibuza tigureetikye yatigure naye njagala nkomaawo kati kulwaki olowooza eh, nti yasobola eh, eh. kabuleeta tasobola mulekere nga okunyuma kati gwegwegwegwe rcc hmm. banti bebakobaga nti gwe baadde omuvubuka yani tobusobodde hmm. kati gwemu mm, wali owangudde gwadde obwerosi wano but but by the way, yes, I have dominated the youth eh, and eh, students' politics eh, during my time. See, I won't pay I got to get historical foundations as it is NRM. zisome ku history ya president museveni frelimo fronasa gyavudde gyenvuddeewa owulidde gyenvuddewe tabadde president by accident njagala tunwe nga abadde minister of state for defense under yeah. muwanga ani eh, okulozibwa muwanga exactly nabera uh, office of the president ngakola hmm. eyo ngambega nga uh, of course it <laughs> is that is hmm. Hmm. office of the president that is the history you you see the history you you what was the scene so my story don't know the story what don't know the kabo ebi drama kwa history mbona nyere zanga chali student senior 6 edi kugundi entade eh, je uh-huh. yavana kwa revolution yoku mobilizing aba farmers okubera obulunji owulide mm. tosobola agamba nti you can doubt his presidence because his history speaks for itself okay. kati omuntu ngoyo tosobola muteeka ku minzaani emu eh, eh, anyway saagala nti ogee ogerakoogerakoogerako nti nejaise yonna approach jetwagenzeemu ya masha allah approach approach kugamba nti god willing enupu eh, yogirese ah, nze ndikubulidde nze shadow minister finance eh, eh, kakati nkubulidderaya wanupu mm. eyo masha allah tutawana kutawana era buli omu bwakola bwokituka n'ovaewongo ga masha allah mm. kangende nkole mutambuza mm. akawukandeme kafuna neggwanga dyo nenga eggwanga dyo ngaobukulembeze hmm. omulimu gubayinze hmm. and that mission is human hmm. nyerere kimufuula omuzira yakuuma tanzania mu bwavu obuzira bwe buli kugaa nti byenaleeta tebyakola obuzira bwe tebuli mubyeyakola no obuzira bwa nyerere tebuli mu byeyakola byali mu kukkiriza nti byeyaleeta okukola byakola ki byagaana naate eggwanga mm. aga katugezeeko ebiki ebirala tanzania jo wano ngaevudde ku magufuli mm. yavuddeyo neapproach e, yavuddeyo nenkola egenda okugema abantu mm. nerambika bulungi mu wiiki ki bagenda kugema abantu ki era zijjaddi eh, <laughs> nonono nkubulidde ye tebadde tebibadde namu hmm. neyavudde newa bannayuganda kintu tiboba olina emyaka bwegiti subira mu bbanga lino ogenda kufuna ki empisoyo e, e, gwawetike mubanga lino naye muyinza mututukumira mumashaallahmyaka ebiri myaka ebiri mashaallah e, vaccini nga zijje mashaallah mashaallah nebatuwaddeyo mashaallah kulikemwogera mashaallah banaakati zikulewo mashallah eh, abantu bekumi mukadde wange honorable mwanga kyekiganyi mwanga kivumbi kiganyiza government yo era mashallah nge jajogeramu alabika ahomerwa nnyo omupiraawo owolumbo owamawoledi kubanga n'olulimi aluzitoya bulungi masha allah obuwali era honorable ekyo ekyobuwaali si kyekitulese wano ekitulese wano nsonga ya covid obuzibu buvudde wa eki ekiwalemeseza muwanga byayogera obuzibu gye buvudde nti tudiiringa n'ekirwadde kyetutadiiringangako nakyo in the history of ngojeeko fulu eyaliwo eyatta abafrench in the history of the world tetubeerangako na covid-19 owulidde tukwatagana n'ekintu ekipya kakati ne vaccines zenyini okuzifuna lutalo president yalina wano world health summit emunyonyo nga bazungu batuddeawo n'abagamba tetwagala muntu webyabwerere twagala era n'abalangira hypocrisy enkolagana abamu enkwe sente parliament buuza honebo mwanga kivumbi Parliament yaisa sente eza vaccine. Sente weziri naye tunonya nnonyi. Kubanga ne wogamba kakati tulina kano ka covid ex akazze. Nenda wogamba tukawe bana Uganda bonna. Dokto ya ina capacity gendo kakola konna konna. Kati ensi yonna enonya vaccines. Kati gwe bovayo no gamba nti Tanzania yali se plan. Nga ate bwe twagenda mu muggalo gusooka nga 18 omwezi ogwokusatu last year. President ne Minister of Health yafulumya plan. Negamba tusooka na basawo tuddeko abasomesa tuddeko frontliners eyo approach tanzania gyetandiise kati mukadde waffe ono gyalaga nti nzibu nnyo era ffe tetukikolanga ku ngate kyetwasookerako frontliners mu uganda solulu yagambye abantu bekambageme yakatandika nayenaye ate sululu suruhu olowooza yakikopye kwani era yasose kukyala wano era president namwagadde nakitambulira yako okitegeera naye kamalirize nedda nze kamumalirize honorable musiimangako eggwanga eh, eh, eh, lyamwe wadde temuwagira gavumenti osiimangako gavumenti egezezaako era ne baturankinga ne mu africaexactly ne baturankinga ne bagamba uganda was it second best or first mu africa nga tulwanyisiza obulwadde tubumaze naye abantu ne baddayo ne bakola ebyabwe nga balowooza kati bugenze kwe kukomawo kati saawa zinobagalakugambaezaako wadde naye nga gavumenti ekyali komite era hmm. ah, njagala njagala kusooka kwogera ku uh, omubaka somala kyayogedde eh, eh, eh, uh, ku nsonga ya kafyu kafyu ekisookera ddala nkimanyi waliwo yino bino byebagamba tulina okuteeka mu nkola ebya purezidenti mm. naye kafyu eya saawa emu ejjako nakibaze nga ejjawo emirimu nga mitwalo asatu mu kampala muno egyabantu abakola mu restaurants abakola mu bintu ngaebyo abatakola olwokuba abantu emmere bagirya kiro ate balina okubeera ewaka esawa ezo kati abo nowesanga babasazesazeeko kakati bwe yali ku sawa satu waliwo webaali bazeemu okukoma twasookera ku sawa emu nebabagoba ku mirimu bwe yadda ku sawa satu waliwo webaayita kubawakati wa saawa kumi nabiri ne saawa satu abantu nga bagenda ne balya ku mmere kati nga restaurant zikola ku sente neziyita abakozi naye kati kasita yazzeeyo eri abakozi bazzeemu bajjayo kati nze ngezaako okugamba kafyu eyamba ki ekinene ku covid enu kale tumanyi waliwo enforcement naye at least kenya bali kusawanya erwanda amasomero gaguddewo etanzania tebalina kyebali bagaddewo n'omulundi n'ogumu kati njagamba lwaki uganda tuli ku kafe ya saawa emu kuba kati nabadde nsoma ababaasi ababaasi abagenda mu bitundu nga ggulu nga kuva ku makya bakoma kutika saawa saawa munaana ez'emisana nga bamanyize essaawa ze babaze okutuuka gye balaga naye nga mu ssaawa ezo buli kampani bagiwaayo essaawa emu agaku essaawa bbiri paka saawa satu tikka bwonaoba ofunyeyo beebo saawa satu omulala jatikke kati nga abasajja bagamba abasajja bagamba tudinya baasi ngaerimu bantu kumi netugivuga paka kitugumu owulidde kubanga olw'ensonga ya kafyu naye ne bagamba singa kafyu abadde ayongeddeyo baalyongeddeyo paka saawa kumi awo ne basobola okufuna ku bantu so ezo hours ebbiri ziba nnene nnyo mu kintu ekiyitibwa ekonomi kati omukulembeze w'eggwanga kale yataddeko ebimu naye ekyo ekintu kya kafyu yalibadde addamu okirowoozaako at least n'agiteeka ku saawa satu oba nnya nga bwe tutalooza ogiggirawo ddala kuba ekyo kyalibadde kikulu nnyo tetu underestimating magnitude ya bulwadde bwa covid no oh, ah, ka, ka, ka, ka, no no no, mm. no. We, um, yeah, i want to respect my disagreement mm, yes kafi mm. essensiyali eri ku bintu bibiri mm. one olw'okuba abantu bali mu lockdown baggaddewo mm. bosembeza ekiro ennyo mm. uh, nga abantu beetaaya mm. naddala ebidduka n'ebirala mm. uh, abantu ababbi mm. bajja kwetaaya mm. ekyokubiri other activities zetungejingamu ah, ah, ah. abantu eh, ezisobola okutuvira fena zetumanya obulungi mm-hmm. nti mu darkness mm-hmm. tulina bingi byetukola for example mbeere direct mm-hmm. abantu bangi balaba kubagalanwa baabwe kiro okay for various reason wanewaffe dating is a night is a night uh, early night affair everywhere everywhere is early night affair and and, and dating is a big spreader mm. eh, of uh, COVID, of of of covid, COVID. Mm. ina mkwano gwange gwanyumiza gwesija kuogera mm. yali musajja mugaga mm. pa mungu yamuyita mm. yaina makage nenga ina ne haki yokubi girlfriend ina gaga yagula ne silinda taru nazitekatinze bilulu kwa tawa mm. nagula ne siringi ttaano mm. nakola buli kimu ebamugaa nti mm. girlfriend yafunye ki mm. covid tebamugaa mulwadde n'atuukayo namulabako namuwa haaga bulwadde yawona these are real example erinnya ndireseeyo this is a real example life example and very rich very prosperous young man no hmm. some policies hmm. tuziwagire nze mbadde hmm. eh, mukyalo no no no let me give you an example nze mbadde mukyalo today but nagenze twa kwa addressing a security ya, ya district ekintu teyoki ewaffe ebitambala twafuna high incidents of covid olwokuba tutuula abasiraamu omuddu wa mu biki by this week nga bakaggulawo nabadde nfuna invitations nyingi ezigaa hmm. gundi alina edduwa gundi alina edduwa gundi hmm. alina edduwa hmm. nga kiri mu interest y'abantu baffe okugenda tugambe security nga teba nga security twatudde nayo netukkiriza nga tulina interest okugamba security nti no covid akyakola ki akyaliwo temukkiriza functions zino zitaliku zakufiirwa nazabirala olw'ensonga abantu baffe abafudde banned in you. Okay, but can, in order to, to come let's accept. yenze tunulya byanfuma becausefasoba olukafyu eyasaawa emu kitegeeza nti abantu bakoma okukoma okukola saawa nga kumi kati olunaku oba olusazeeko n'abakola olw'okuba buli omu aba alowooza kutuuka wakasaawa emu kati waliwo abamaliriza omwenda omunaana ababeera mu bitundu ebyewala n'amaliriza munaana kati ekonomi eba ogisazeewo kati kati mba ngezaako okutunulya advantages za kafyu eyasaawa emu n'okuzigerageranya neeyesaawa esatu naye ndaba nti kyetufiirwa mu kafyu yesaawa emu kinene nnyo okusinga kyetufuna so n'olwensonga eyo nze mba ndaba nti at least bajongereyo saawa satu nga bwe tukyalowooza ebirala Ah, okwo kwe kusalawo kwabwe ofcourse honorable ah, ah, disagreens ekyo nkikkiriza bulungi nnyo ate naye kira tulina okutegeera nti ono agambye nti bwe mbadde njogera ku top 10 killers agambye nti oh, covid is a pandemic yetambula tetambulanga musujja oba yeetaaga vector naye tulina okutegeera n'ekirala nti covid mu bantu abali wansi we worldwide nguwa statistics eziri worldwide ezo zensobola okuverifyinga abantu abali wansi w'emyaka nsanvu abawona bali chenda mwenda ne butundu tundu butano ku kikumi so tulina okutegeera newankubadde nti butambula nnyo butta abantu balubatu kubabufuna agogo mazima ezo statistics osobola ogenda ku worldometa nozichekinga international website ekolagana ne statistics so ezo zosi zakuwakanira so n'olwensonga eyo tukimanyi nti bantu banja bajja obufuna nabufuna ono agambe yabufuna naye twawona holiday kakati naye nga tulina okubeerawo nga tukyali balamu because waliwo ebintu ebimu ebigenda okutta abantu olw'enjala olw'obutakola n'ebintu ebiringa ebyo tutire eddala ekonomi tube nga tetukyasobola kuddira ddala completely point of no return tutuuse bwe tutasobola kudda eggwanga nga ligotanye olwa covid so tulina okubalansinga ebintu bino newankubadde nga tumanye obulwadde bw'amaanyi tulina okutegeera nti ate n'ebirala ebitawanya abantu by'amaanyi nekira tulina okutunulira nti lockdown zino zireetera abantu okufa abataalifudde obulwadde obulala kyenvadde nkugaa twagala ministry eya health so si ministry ya covid kubanga health issues tulina mu ggwanga mpitirivu zisinga covid so tulina okutunulira ebintu bino byonna nga tugenda tubyekenneenya kati waliwo likyayogedde uh, onalabasewamala wagambye nti churches president naga god is everywhere kakati tetugenda mu masinzizo mu mizikiti oba ki just kusangayo ala oba katonda tugenda yo kuulira eri abakulembeze b'eddiini naye tebagenda tusanga waka kise kino omukwe agamba online nebya online bameka ababikola so nolwensonga eyo saagala bakifuule nti churches teziri essential kubanga ziri abantu betaago mubiseera nga bino abantu betaago omanyi ne depression gyetufunye wano omanyi mental health eh, zetufunye wano ebya bintu bino abantu kibayamba okugendako mumizikiti ne mumacaki ne basinzako ne baba bulungi ne bawuliriza okuva mumukulembeze weddiini n'ababuulira ebintu ebibazaamu amaanyi ne badde ewaka kati ekyo tosakiyisaamu maaso nti katonda ali buli wamu tebagenda kuwulira abamu kuva eri katonda naye bagenda kuwulira okuva eri pasita okuva eri faatha okuva eri sheeke so ekyo nakyo kintu kikulu eh, ye approach kati ayagambye because nature sirimu kyebagambye nti abantu bagala kiro sirimu twali mubiseera kankubulire twali mubiseera nga tulina uh, sijja giyita pandemic naye kale kanjiyita epidemic eya sirimu mu mid90s wenatandika okuvubukira nga omubiri gwe ogukutumaoka en okola ebintu ebira naye nga olaba emirambo egivaayo naye tewali tebagalawo loogi tebagalawo kintu kyonna naye ne batukuutira mwegendereza obulwadde actually ne president yenyini naafuna awaadi mpitirivu olw'okulwanyisa sirimu naye teyalwanyisa sirimu nga ggalawo logi yagamba abantu mwegendereze kati netwegendereza no kati nera kamalirize kamalirize kuni mm. twatuuka nkankubulire ngaolina okwekuuma naye nga ofcourse oli muvubuka waliwo ebikuu byoyagala okukola naye ngaomanyi waliwo obulwadde so abantu tulina okubalekeranono kyeamba mizani si yemu eh. olw'ensonga nti eh, kiri kyetaaga naye ah, ah, kyegezaako okugamba wano Eh. oluvanyuma lwa byonna oluvanyuma lwa byonna responsibility obuvunanyizibwa obwabantu okwekuuma bujja kubeera eri abantu waliwo abajja okugamba nze byemugasi jabikola wali ajja okugamba nti nze njabikola kubanga obusagala bulwadde bukoleki waliwo ensonga enzijidde wano mubwongo eya kugema abaana president kambyata kutandika emyaka kumi n'ebiri nti ate waliwobakagema uh, population ya bungereza uh, muwanga gumanyi figures bali bameka abantunamba abantu obungi bwabantu bakagabama abantu 60nagenda kuekyo mm. research eraga nti 60abangereza mm. abali mu malwaliro lwa corona bonna bonna bafuna vaccination thats the irony nti they have been vaccinated naye nkaaga ku kikumi abali mu malwaliro bali vaccinated so tetutrivalizinga gundi discussion eya coronavirus obulwadde buzibu nnyo world health organization bwenaavaayo kubanga ina obuyinza kugundi ku guiding the, uh, the world really. mm. negamba nti kati lockdown scientifically is no longer relevant tewali ggwanga ligenda kugenda mu lockdown but as long as scientifically kiri proven nti lockdown zezimu ku ngeri gye tuyinza okukozesa rcc okupreventinga eh, ensoma nga ebadde ku baana bali wansi emyaka ekumi n'ebiri ah, kakati ekyabaana abaliwogeza erina abantu milioni nkaaga mu mukaaga yagema abantu 60 percent mm. era mu abo webagemye abato tebaliimu abo emyaka gyaffe mm. gye mwagala wano constituency gye yayogedde kyavudde ku ki anti kati mani tuli musawo e tuli musawo nze nkwe statistics nezeuka nkwe statistics zijja kuyamba classes zaali zetaaga first line of vaccination mm. zaali 4.8 million ogatteko abasukaali abaki abebirwadde those nabaeldali bali 4.8 million kubo mm. abakagemebwa abakagemebwa bali emitwalo kinaana abakafuna dose complete dose bali emitwalo amakumi aga abiri kati mwaba bakafuna complete dose jamu security eh, abamaje hmm. ne police ojeko nabanabyabufuzi nabala ogenda okusaa the ordinary people abali supposed to have received vaccination 4.8 eh, million nga tetunagemako wadde 4.2 million okay now bwoba tunagema 4.8 kubandifunye vaccination because these are figures from the ministry eh? 1.2 but nga bakagemako 1.2 olaba kyoli kati kati n'obuuka amakyo nogati mwategedde kangende ngema ab'emyaka ekumi n'ebiri bino byetugamba nti ways who plans what no, comes first ekiddako kiki honorable omukulu oyo atuwadde wano konsaniye ey'abaana abatali ku masomero fena fena tujirina nanga abaana batudde waka abange naye ah, sisuubira nti abantu weba bali kufa kumi munaana wefokasi egenda kubeera ate bano baddayo ddi osooka kuhandolinga crisis eyabangi abali okufa oyo kobeere satin nti kati okuzaayo abaana tuyinza okubeera safe however ah, uk america n'amawanga ageebwera agasinga obungi abaana baabwe nibo basigala waka baba bagenda mu maaso n'okusoma many of them online teaching is part of life for them kati lifestyle yabantu abo ne lifestyle yaffe wano zanjawulo kati president pressure gyaliko naye kimuluma ngaomuzadde abaana bangi tebali kusoma kati tukoze tutya kwekuleetawo ekya vaccination kiyinza okutuyamba kubanga ffe tetusobola gavumenti bonabona basule kuki bagende ku nti mugenda kutekayo eh, eh, icu beds nyingi mutwale biki eh, naye obulwadde buno tubukwata ngaabantu buli muntu wabusobolera nti sheeke kola ogugwo ani ah, gundi buli omu akola ogugwe okulaba nti nobulwadde buno bukolaki bugenda focus eve ku solution zebalina ebakomewo mu society bababuulire kiki ekyokukola tyenze tyenze bisa Y después. Una más. Una más. Una más. Una más. okulambala omunaku kote nkulamusiza nnyo nemuwanga ekivumbi nepasisa sebo okulamusiza nnyo naye mukulu mediku 1.2 abagemwa mujjukire ssebo nno nti kuliko olunaana olwakubwa amagja kakati awo simanyi gavumenti yo webalansi nga naate nga abakubwa amagji tebamanyikiddwa kakati awo mukulu huudu anaatubuulira ensonga endala yera mukulu huudu okwefuga ekibuga buli nsonda ng'atambulisa omuggo naate nga temumanyi nga alatisi olina kukalakalana muggwe mukampala era nga mukulu mmezi enkukakasa bino nga mukulu huutu